odmah stiže kad ja slikam malo bi se kudu manje. Ja s ovim odjelom imam muku. Muhu? Muku, muku imaš. Muhu ili muku? Da vidimo. Zato ti je to odjelo super, jer je ovo odjelo, ja sam dva sata koje obisli. Nemoj me zezat. Nalazimo se na Barutani, i nakon 86 km vožnje po toplom vremenu Znači, nakon 86 km vožnje, Branko mora točiti benzin, jer ima koliko rezervar od 100 litara? Pa, od 100 km. Sad je zapalila mi se rezerva. onda on malo gledao. Znaš kaj, zadnji put kad smo sad krenuli, nisam si ovo digao baš kako treba. Kupio sam si dolčevitu za 43 kuna. <laughs> Čekaj, ti su mi da se hvališ skupim stvarima, ti se hvališ jeftinim stvarima. Kako se da racionalno. A, to, to da. Cenzura. Za ekipu koja nema para. Rudi, Đuli, Boris i ti. Ja mislim da nemaju. Ne, se ne druži s tamo na drugi na odjeću ja, Dolčevita za 49 kuna i ostane za benzin još 50 Da vidimo Dolčevitu. <laughs> Izda je mala. Pa nas nasred ceste ležat, ej. Maca. Maca ima buhe. Maca, jel ti imaš buhe? Ej! Sve je dobro. A ovdje pališ i gaz. Čevapi. Mm. Pošto mi se nisam imao gdje okrenut. onda sam... Čevapi. Kucam Kontakt si isključio. Kako mrzim skidat rukavice, to mi nema gore.

Ovo su sve tamburaši ovdje, tek toliko, da ne bi bilo... A, pa kad su tamburaši, onda se moraš popiti. Pa- hajde, hajde, hajde. Hajde. Nemam, prazno je, jebiga. Čokančić, naći ćemo ti jedan. Pa- Evo, izvolite. Mislim, ovo sam jasno. Mislim, ovo je ovo snima. Ovo sad snima drago pijemo Nemamo instrumente. Nema mi treska. Ovo su sve tamburaši ovdje, tek toliko, da ne bi bilo... A, pa kad su tamburaši, onda se moraš popiti. Hajde, hajde, hajde. Dobro jutro. Hajde. Dobro je. Nekakva pa ti je bočica tamo na ovom, na balkonu. Ovo ti je mrak. Ej. Ko je mrak? Kmica.

A daj ne, ono je bazno od zore. Pa gle, evo te kak dominira. To je ovo moje. Da. Čija je ovo krava? Naša. Krava je naša. Ja idem samo unutra ući malo. Zagaj ja samo malo unutra uđem ovako da pogledamo kamerom. Ovaj dio mi je lijep, ovaj mi je prekrasan podrum. A koje je ono mjesto tamo preko? To je Šibija. A to je Srbija tu već? Da, to je tu. Koje vidite, ovo vam Šibija. O, Bože dragi. A tu je kao neka ada ili otok? Tu. Ovo tu je hotel Tu smo jučer bili, a tu smo na navečer išli jesti. Tu dole ono, jel da? Da. A tu šume se pečaju i ime i to. A, lijepo. Jel ima šarana iz čega? Da, somova. I somova ima, velikih? Koliko velikih? Ovaki. Pa nije to veliki. Jo. neće, tri motora dole vidim. Principovac. Golf igralište, tenisko igralište, vinogradi. Bome je dvorac, nije to silos. Tada... Silos ti je onaj tamo desno. I silos ti su tamo, vidiš. Gledaj, jedan, drugi, ona je bačka palanka. Je bačka. bačka, je palanka. Je li jebačka palanka ili nije bačka? bačka. A jebačka je palanka. Ja. Ja, je, je bole, je. Gle koliko vinograda imaju. I sad ću zbog tebe zvuk morat brisat s kamere, to mi je najgore. Beep. Zmieszak. Kolega, možete ga malo zagrliti ili... Ne, on ne. Čekaj, to je Spličanin. Je, ja volim Blitvare. Nije Blitvar. Su mi najdraži ljudi na svijetu. Viš da nije Blitvar. Nije Blitvar. Malo ga podragaš po ruci. Veli Split. To je ono dok 150 godišnjica Split. je bio neki pisac,